musulmonlar g'ayridinlar davlatida o'sha g'ayridinlarga cho'chqa va harom go'sht mahsulotlaridan tayyorlangan ovqatni yetkazib berish xizmati dastavkada e, va halol bo'lmagan go'sht mahsulotlarini pishirish ishlarida ishlasa bo'ladimi deb savol so'rabdilar bizni xalqimizdagi mo'min musulmonlarimizdan ba'zilari rossiyaga ba'zilari boshqa musulmon bo'lmagan o'lkalarga ya'ni aholisining asosiy qismi musulmon bo'lmagan o'lkalarga borib demak pul topish harakatida ketib ishlab yurganlari demak bor ana shu chetga borib ishlayotganlarning bir qismi o'sha o'zlari yashaydigan hududdagi oziq ovqat ta'minoti yetkazishi yoki uni pishirishidan iborat bo'lgan sohalarda ishlab turibdilar musulmon shaxs musulmon bo'lmagan kishilarning restoranida ishlab ularga o'sha harom narsani cho'chqa go'shtini tayyorlab pishirib taqdim etsa bo'ladimi degan savollar juda ham ko'p bizga kelib turadi shu o'rinda bir narsani ta'kidlab o'tish kerak alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda azu billahi minash shaytonir rojim va la taavanu alal ismi val udvan deb marhamat qiladi bizga mo'min musulmonlarga xitob qilib aytadiki ey iymon keltirganlar bizga iymon keltirganlarga xitob shuki gunohga va udvonga ya'ni tajovuzga dushmanchilikka o'zaro hamkorlik qilib yordam bermang ana shu ma'noda musulmon kishi musulmon bo'lmaganlarga harom narsani yetkazib berishligi joiz bo'lmaydi hozirgi savolda kelgan edi cho'chqa go'shtini bir joyga olib borib yetkazib berishligi joiz emas agarchi iste'mol qiladigan odam musulmon bo'lmasa ham yoki o'sha harom narsani tayyorlab berishi ham joiz emas mana shu narsada juda e'tiborli bo'lishimiz kerak iymonning taqvoning kuchi shunaqa narsalarning oldida inson o'zini tiya olishligida bo'ladi bo'laveradi degan narsadan ehtiyot bo'laylik bo'lavermaydi balki toki alloh subhanahu va taolo bu borada e, o'zini qur'oni karimida qat'iy qilib belgilab qo'yganligi bor ekanmi biz tiyilishimiz kerak ho'p bugungacha bilmasdan qilib qo'ydi nima bo'ladi bugungacha bilmasdan qilib qo'ygan bo'lsa bugundan tiyilishi kerak chunki alloh va taolo qur'oni karimda kimga bir maviza yetib kelsa deb marhamat qiladi kimga bir pandu nasihat yetib keldi bilmasdan bir ishni qilib turuvdi unga bir e, o'sha ishining noto'g'riligi haqidagi ma'lumot yetib keldi darrov o'sha joyda o'zini to'xtasa to'xtata olsa tavba qilsa istig'for aytsa falahu masalaf u odamning o'tgan gunohlari inshaalloh kechiriladi ammo gunohligini bilgandan keyin ham davom etsa olloh asrasin qalb unda qorayib qoladi shu savolni ichida bir ikkinchi bir bo'limi ham bor u ham bo'lsa bir odam ya'ni aralash holatda shu ovqat yetkazish bilanmi yoki tayyorlash bilan shug'ullanar ekan uni yetkazish e, sohasi halol narsalarni ham yetkazadi harom narsalarni ham yetkazadi uni topgani nima bo'ladi uni topgani halol uchun yetkazgani halolga harom yetkazganidan topgani haromga aylanadi va mana shu ma'noda demak u o'zini to'xtatishi lozim bo'ladi allohu alam